هذا ما قاله الشيخ ديدات في كتاب ألفه أو طبعه مسلمين كانت عبارة عن مقابلة مع الشيخ ديدات ألفوها في كتاب بعنوان أحمد ديدات بين الإنجيل والقرآن إعداد وترجمة وتعليق محمد مختار يمكن تنزيل هذا الكتاب من أي موقع إسلامي وما قاله ديدات موجود في الصفحة 17 و18 من الكتاب وهذا ما قاله ديدات بالحرف شاهدوا صورة الكتاب قرأتم تصريحات الشيخ؟ إنهم يسرقون أطفالنا وأولادنا مقابل كل رجل يسلم هناك سبعة يذهبون إلى المسيحية يقول في أفريقيا في أندونيسيا يعدد بنغلاديش باكستان يقول إن الاتجاه في طريق واحد إلى الطريق إلى المسيحية الخروج وإلى من الإسلام وإلى المسيحية سبعة أضعاف